Wazazi wameshauriwa kuwa karibu na watoto wao ili kujua matatizo yanayowakabili na kuweza kutatua changamoto zinazowakumba. Habari kamili na Zuhura Salu. Ushauri huo umetolewa na mjumbe wa sheha wa shehia ya Mtopepo ndugu Omar hamis Ramadhan. Wakati akizungumza na vyombo vya habari, amesema kuwa ni vyema wazazi kutengeneza mazingira mazuri kwa watoto wao pindi watakapopata matatizo, iwe rahisi kutoa taarifa kwa familia zao kwamba lazima wazazi tutengeneze mazingira ya kuweza kuwa karibu na watoto wetu, kwani itasaidia sana kuweza kupunguza matukio kama haya. Mtoto atapokutwa na tatizo la aina yote ile, itakuwa ni rahisi sana kumkabili mzazi wake kuweza kumpa changamoto yake. Lakini ikiwa kama tutaishi katika mazingira ambayo sio stahiki, si rafiki na watoto wetu, basi matatizo haya yataendelea kutokezea, kwa sababu mtoto atapopata na changamoto yoyote ile atashindwa kumfesi mzazi wake, kumwelezea tatizo lake, na hatima yake atachukua maamuzi magumu kama huyu aliyechukua. Naye mkazi wa shehia ya Mtopepo, ndugu Sulhia Othman Yusuf, amewataka wazazi na walezi kuwapa watoto wao nasaha nzuri za akhera na dunia. Mwenzetu kashafika mbele ya haki na siye tuko nyuma yetu. Kwa hivyo tunaomba familia, wazazi na walezi kama sisi, jambo kama hili linapotokea, tuwe karibu na watoto wetu, tuwape mambo ya mambo ya dunia ya hanasa, ili wasichukue uamuzi kama huu uliotokezea. Kwa upande wake, kamanda wa polisi wa mjini Magharibi ametoa wito kwa vijana kuwa karibu na washauri wazuri pindi wanapokutwa na matatizo ili kutumia njia bora ya kuweza kuyatatua. Kwamba jana tarehe kumi mwezi wa kumi mwaka 2022 majira ya saa moja za usiku huko maeneo ya Mtopepo wilaya ya Magharibi A mkoa wa Mjini Magharibi, yuko binti mmoja ambaye anajulikana kwa jina la Salima Mohamed Hassan. Yeye ana miaka ishirini na mitatu, ni Mshirazi, mkazi wa hapo kwa Mtopepo. Binti huyu alikuwa anaishi na wazazi wake, baba yake mzazi na mama yake wa kambo, kwao halisia ni Pemba. Kwa hiyo kama mnavyoona, ni binti wa miaka ishirini na mitatu, alikuwa anaishi na wazazi wake hao, na kaka yake alikuwa anaishi jirani na maeneo ya wanakoishi wazazi wake. Kwa hiyo jana kwenye majira ya saa moja usiku e, mtu mmoja alifika kwenye chumba cha kaka yake kumwangalia, akakuta mlango uko wazi. Kuangalia ndani akakuta binti amejitundika, amejinyonga kwa kitenge akawa amefariki dunia. Kwa bahati mbaya, hakuna ujumbe wote aliyouacha pale kueleza ni kwa nini ameamua kufanya tukio hilo, lakini uchunguzi wa kidaktari umefanyika na imethibitika kwamba ni kweli tukio hilo ni la kujinyonga na si jambo lingine. Kwa hiyo tumelipokea kwa masikitiko kwa kuangalia umri wa binti mwenyewe, lakini na kuona umuhimu wake katika jamii na hatua aliyochukua. Kwa wito wangu kwa mabinti, hata vijana, hasa vijana na unapokuwa na mgogoro na jambo ambalo halijakufurahisha na jambo ambalo unaona ni kero, kuna watu wa kufanya counseling, kuna watu wa kufanya ushauri na wanakupa ushauri jinsi gani ya kuishi na mambo yale utayaondoaje. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba ukipatwa na msongo wa mawazo, jambo limekutatiza, ni vizuri kwenda kwa wataalamu ili wakushauri au wazazi au wazee, watu ambao wamekuzidi umri. Nikiripoti mimi ni Zuhra Salum, TV.